S'han millorat tot el que són el tema de les, de, dels espais de càrrega i descàrrega, s'han també ajustat els tempos dels semàfors per garantir no, el pas de peatons i dels, i dels vehicles, també s'han millorat els espais de gir, per exemple, no, amb, amb el mobiliari doncs, que hi ha urbà per tal de que puguin eh, fer-se aquest, aquests moviments. S'estan estudiant moltíssimes coses al voltant de la mobilitat pública, especialment doncs, dins i fora del, de l'àmbit.